السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ہارون رضا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا YouTube channel H R word ہم آج آپ کو ایک بہت ہی موزی بیماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ قرآن کریم سے علاج بھی بتائیں گے تو پیارے بھائیو کھجلی الرجی ہونا کھجلی ہونا داد خاش اس طریقے کی جو تکلیفیں ہیں جو جلدی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ موزی ہوتی ہیں کہیں پر آپ بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے کھجاٹ ہو رہی کہیں یہاں کھجاٹ ہو رہی ہے آدمی اپنے آپ میں عجیب فیل کرتا ہے اور سامنے والا دیکھنے والا بھی عجیب محسوس کرتا ہے تو پیارے بھائیو یہ بڑی موزی بیماری ہے اللہ رب العزت اس سے محفوظ و معمول رکھے تو اس بیماری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا علاج قرآن کریم سے بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن یعنی گھنٹی کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری روزانہ کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دوسرے بھائیوں کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو پیارے بھائیوں آپ کو کرنا کیا ہے سورے قدر یہ سورہ مبارکہ میں پڑھ کر بھی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تیسرے پارے میں ہے سورہ سورہ والقدر قدر اعوذ باللہ من من من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی القدر القدر القدر وما ادراک ما خیر الف شہر تنزل والروح فیها ربهم امر سلام مطلع الفجر یہ زیادہ بڑی سورہ مبارکہ نہیں ہے لیکن اس سور مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے پہلی چیز تو اس کے اندر اللہ رب العظم نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ قرآن کریم ہم نے سورہ شب قدر میں یعنی رمضان کی جو ستائیسویں شب ہے ویسے تو اکیس اور تیئیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس میں کبھی بھی ہے لیکن خالی گمان ہوتا ہے معروف ہے کہ ستائیسویں شب میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو شب قدر جو ہے ستائیسویں رات ہے تو شب قدر کے متعلق اس میں بتایا گیا اور اس میں کہا گیا ہے خیر من الف شاہ یعنی ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے شب قدر تو پیارے بھائیو وہ بھی رمضان المبارک آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہنے کا مطلب یہ سورہ قدر جو ہے یعنی اس سورہ مبارکہ کو آپ کو سات مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے صرف اور صرف سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے اس کو پانی پر دم کر لیں کہ پی لیا کریں اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ العزیز کسی بھی طریقے کی داد خاش خجلی الرجی جلدی بیماری جو بھی ہوں گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کلام مجید کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام موزی بیماریوں سے آپ کو شفا فرما دے گا ان سے چھٹکارا آتا فرما دے گا ان سے اللہ رب العزت آپ کو نجات آتا فرما دے گا تو پیارے بھائیو اگر آپ کو وظیفہ اچھا لگتا ہے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور بنے رہیے اپنے اس پیارے چینل کے ساتھ ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز عزیز پھر ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ تستا کیوں کتنے چین تیرا شاشن